Ech sinn awer d'Presidentin vun enger Asbl, déi heescht Cultural an et ass eng Asbl, déi sech gegrënnt huet, fir de Leit, déi e bësse manner Suen hunn, déi net esou vill verdéngen, Accès un d'Kultur zu Lëtzebuerg ze ginn. A mir hunn do e Kulturpass, mir hunn zesumme mat Ministère de la Famille an de la Culture an d'Welt geruff. A mat deem Kulturpass komme Leit, déi e gewëssenen Akommes hunn oder ënnert enger gewëssener Limitt sinn, déi kënne mat deem Pass, Gratis an d'Muséeë kommen a fir een Euro 50 an den Theater, an den Danz, an de Spectacle, allerdéngs nëmme vun deenen Institutiounen, déi mat ons Partner sinn, wat awer ronn 40 Institutioune schonn am Land sinn. Wisou ass do elo de Plurielnet wichteg fir d'Kultur, also fir d'Spectaclen? Deen ass immens wichteg. An do, also dat sinn, an dat waren am Fong, de Plurielnet war bei ons, huet mat bei ons matgeschafft am Fong vun der éischter Sekonn un, Well wann een esou eppes an d'Welt sëtzt, da muss ee jo och kënnen Informatioun weiderginn. Dat heescht, d'Leit, déi musse jo iergendswéi un d'Informatioun kréien, wat fir eng Spektakelen däerf ech kucke goen a wat fir e Musée däerf ech goen, wat sinn d'Partner. An dat geet deen iwwer Internet. An do krute mer vum Pluriel net gesot, mir sollten ons en RSS-Filter kafen an da géif dat esou an d'Rei goen, datt dat iwwer. Schnëttstellen, déi Partner, déi bei ons da Partner sinn, oder déi Muséeën an déi Theateren, déi ginn hire Programm dann automatesch mat op onse Site. Dat leeft iwwer Plurionet. Also iwwer Plurionet ginn mir, wann dat net wär, da géife mir guer net existéieren. Ech kucke Plurionet reegelméisseg, awer éischter fir Lëtzebuerg. Ech ginn elo weider nach net, d'Zäit erlaabt mer nach net, fir elo op Tréier oder op Metz ze goen. Ech hunn dee Sprong nach net. Dach, Reste vum Centre Pompidou oder sou kucken ech mol, mee awer ech kucken net regelméisseg wat grouss Regioune belängt, mee fir Lëtzebuerg jo. Dach, an ech fannen et ass flott gemaach. Do wou ech net eens ginn, mee dat ass wahrscheinlech well ech guer net méi sou jonk sinn, dat ass dee jonke Site, dee mécht mech dorun unken, mee deen ass, dat ass wahrscheinlech wann ee méi jonk ass, dann da kritt een dat besser mat. Mee ech fannen et eng gutt Idee fir sou grrr Site gemaach ze hunn, well well si jo anescht reagéiere wéi mir.